جديرون بهذه الديمقراطية جديرون بأن نتحول آه، إلى بلد الحريات التي نعبر فيها عن رأينا والتي يكون فيها المواطن آه، سواسية مع أخيه المواطن بلد بلا تمييز آه، بلا طائفية